Shout out po kay Reyes! Talo tayo! Shout out! Shout out po! Talo tayo, nag, nag, nag, nagpa-prank kasi si Aryan eh. As Reyes, invite ka namin. Bigay, isend mo na yung ID mo ngayon pa lang. Nasaan na yung ID ni As Reyes? And it's gonna be fine. Sorry, sorry. Sarap ikaw eh. Ay, akala ko ako hindi pala. Sorry. Hindi, hindi naman direkta yan. Talagang sabi Yun. Yun dahil Ah, okay lang. Pipili ka. Pipili na ako? Mm. Ah. Ah, <laughs> mag-ano ka pa? Hmm. Ah. Ah, mag-ano ka pala na? Oh, sige, sige, sige, sige. Good job, good job. Okay na. Ganda na. Please talk English, guys, because I can understand you. I am American citizens, please. Okay? Pero kung may table tayo, ma. Sa'yo na yung nakaano. Open naman. Maririnig ano natin ah? sa'yo. Okay guys, I go to the gold line. Who stay with me? Ayaw mo na magano? Magano? Tank mid daw, tank mid daw. Tank mid? O sige, mid. One, three, one pala eh. Walang problema yan. One, kahit nasa jeep, one, two, three, pwede eh. Aba. Diba? Ito nga Benedetta, help me, kill saber, yeah. faster! Para mainom. Wait, I recall, I recall. Hindi ba mag-echo? Good job, Benedetta. I like your style. no. <laughs> Si no le ayuda a la fábrica. Yung pangalangan. Benedetta! Benedetta! Ano? Ano? Lodi, Ragnarok? Rank daw. <laughs> rank to, Lodi, rank! So what is your name? My name? Yes, your name. na ovuvuevuevue enyetuenwevue ugbemugbe m osas Mga Lodi, kung gusto niyo po kaming makalaro sa Mobile Legend, add nyo lang yung mga pangalan namin, sigurado, tata. Mythic agad kayo. <laughs> help, help, Benedetta, help! Where is Benedetta? Oh, good job, Benedetta. Good job, good job. Help, help, help. Help! Yun, dalaw nakuha ko. Good job, good job, good job. Patay ka, Kuya Ronel. Hindi, tulog lang ako. Hindi, madali mo. Alam ko, ano ka ba? Patutulog lang ako. Push tayo, push tayo. Go. Tara, push up tayo. report this Laila. Ah. Ba't report this Laila? Ah? Atak, atak, atak, atak. Ang lakas ni ano, ni Ariana. Ang galing mo ah. Ano ba? Ayan ba yung tinuro ko sa'yo kahapon? Ginawa mo na? Hmm? <laughs> Yung, yung tinuro ko kaya rin kahapon, ginawa niya na. Nakapatay Patay tuloy ko. Eh. ako sa'yo. Tanga, meron akong shield, tanga. Boy, apoy, patayin mo na yan. Puta, ako mamatay sa kanila. <laughs> Baka muna. Ay, bak na ba? Saglit. Saglit, ito na ako. Help, help, help. Sige, may buhay pa naman akong extra. Takbang! Sayang, nakat namatay pa. Yes, Lord, please. Guys, guys, guys. Kalahati na lang yung buhay ng Lord. Huwag na natin iwan to, sayang to, sayang to. Dali, dali. Iniwan mo naman si Granger. No, kasi Lord, ang importante eh. ah, ganun ba? Day, day, tira ka yan. Sariyan kasi eh. Ikaw kasi Kiro, naliniwan mo yung si Granger eh. Hindi, akala ko kasi maglo-lord siya eh. Wala, hindi ka marunong. Hindi, okay lang yan para ano, medyo ganahan ako kasi tinatamad Pinag-main niya mo kasi ano, si Bened, si ano, si Ivy. Sorry, Boy Apoy, sorry, sorry. Ang bilis mo kasing kumilos, mabagal lang kasi ako maglaro eh. Hindi ko mahabol yung mga action mo. Tingnan ka dyan. Nakasalubong mo. Ayan na sila. Ano sila? Dito ako magagaling sa likod nila. Ah. Diyan, oh, takbo, takbo, habulin nyo. Ay, eh. ba't na wala? Talong, talong, talong. Sandali, wala akong ano. Naka... Si Rudy patay, si Rudy patay, si Rudy patay, si Rudy patay. Yun, tinamaan si Ruby. Help, help, lusupin nyo, lusupin nyo. Sige, may extra life ako, kaya pa to. Takbo, takbo, takbo, takbo. Ano Namatay na si Elijah. Ay, kaya, napatay ako ni ano. Ni Ivy. Bisit na IB yan. Yung mga IB talaga na yan, dapat binaban yan eh. Ano ba? IB o IV? IV. Ano? IV. IV? Ah. Seryoso. Ayun no, naku si ano, mali nga. Magpatugtog nga tayo ng video okay, para kumanta yung streamer natin. Slay na muna. Hindi mo ako ako. Yan yan, lusop, lusop, lusop, lusop, lusop. Yara, patay ka na naman. Ang lakas naman ni Ivy. Lakas ng Ivy. Kaya ba nagkatago si Ivy? Ba't lagi nawawala? Maka na. Sorry. Ay, eh, yun. Boy, apoy! Pagtapos ito, wag mong, wag mong ipa-play agad ha. May, may sasali sa ating, ano, si, si Idol sasama sa atin, sabi niya. Magalag yun. May, may sasali sa ating nanonood sa atin eh. Hindi. Ang dami dito. Oh. Uy, tulong, tulong, tulong, uy. Mato na naman, binagbog ako ng dalawa, oh. Kernel kasi. Eh. Hindi, si, ah, ano, si, ano? anong pangalan nun, Russell? Anong pangalan nun? Askireyes. Anong pangalan? Askireyes. Nasaan siya? Aski Reyes. Ikaw ang pag-asa. Sama ka sa amin mamaya. Ibo Uy, ang sakit naman ni Laila. Ang sakit naman ni Laila, no? Come back to, guys. Come back to, come back. Ayan na! No. <laughs> Patay ako agad. Shout out po kay Reyes! Talo tayo! <laughs> Shout out po Talo tayo. Nag, nag, nag, nagpa-prank kasi si Aryan eh. As Reyes, invite ka namin. Bigay, isend mo na yung ID mo ngayon pa lang. Nasaan na yung ID ni As Reyes? Invite mo nga Aryan si, ano, si, si Idol Reyes. Invite mo. Ikaw na mag-invite.